Hola, ¿cómo estás? Dando un vuelto en bicicleta por la ciudad de Medellín. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Victoria Restrepo. ¿Y qué haces en esta bicicleta, Victoria? La bicicleta, la bicicleta para mí ya es parte de la vida. Me desplazo todos los días en bicicleta a trabajar, a divertirme, a conocer, a viajar. Los viajeros urbanos en bicicleta a, todos los lugares a toda hora en bicicleta. Ya no creo poder montarme mucho tiempo La otra que prefiero montar en patines, en skate, de caminar. Esta monareta la conseguí de segunda en la minorista cuando se me dañó la primera bicicleta que tuve. Como 17 años ya, yo creo. Y he tenido solamente. Una tenía una silla y la silla llevaba a mi hija atrás en la bicicleta. Eh, para la vida cotidiana voy, trabajo en la bicicleta, hago malabares. Eh, después, qué sé yo, las bibliotecas, los teatros, salir a dar un vuelto por ahí con los amigos.